дененин кыймылы ири траекторияда болууда кыймыл оор кыймылды эки кыймылдын суммасы катары караса болот Үйдөдөн түшүп келе жаткан шардын кыймылын карайлы шар түз бир калыпта кыймылда эгер бул кыймылды капталынан карасак анда ал көтөрүлүп бара жатканын көрүүдөбүз андан соң ылдый ылдамдатылууда демек шардын кыймылын эки башка кыймылдардын суммасы катары карасак болот түз бир калыптагы жана ылдамдатылган мякишев авторындагы 10 класстын китебинин кыркынчы барагында 1 чекит он тогуз чекит жыйырма теңдемелери OX жана OY окторунда бул кыймылдарды көргөзөт